ಸಾಗರದ್ದೇ ಒಂದು ರೂಪ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀನು ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೀನ ಬಹಳ ವಿಚಾರವಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಾಗರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಗರದಂಗೆ ನಾನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗದನಿ ಈಸ್ತೀನಿ ಸಾಗರ ಈಸುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗದೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಗಂತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಮೀನ ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾರ ನೀನು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗವನು ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ನಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಯಾಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗವ್ರು ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ವಸ್ತು ಅದು ಅಂಥ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸಹಿತ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ನಿಂತ ವಸ್ತು ಇದು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಣೋರಣೀಯ ಏನು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೂತಾನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪಿಸದೆ ಅದೇ ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೋಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಮು ವಿಂದತಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ನೋಡೋ ಕೆಲಸ ಕೇಳೋ ಕೆಲಸ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಇವೇ ಕರ್ಮಗಳು ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾ ನಡಿತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ನಡೀತದೆ ನಾನು ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾವಿಸು ಏನಾಗ್ತೀಯ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತೀಯ ಸಿದ್ಧಿಮ್ಮು ವಿಂದತಿ ಮಾನವ ಅವಾಗ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಸಾಕಾರ ಸತ್ಯ ರೂಪ ಸತ್ಯವೇ ಹೀಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾದ ಅಂತ ಭಾವಿಸು ಇದು ದರ್ಶನ ಇದ ಇಂಥ ದರ್ಶನ ಅಪರೂಪದ್ದೇನಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕೂತು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾವಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ವನವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ವನದೊಳಗಣ ದೇವತರುವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ಎಲ್ಲದಾನ ನಿನ್ನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಇಷ್ಟು ವರುಷ ಎಲ್ಲವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಡಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿನಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ಲು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಇದು ಕಾಣುವಂಥ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅದು ಕಾಣದಂಥ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಮದಃ ಮಿದಂ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ಣವೇ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದು ಪೂರ್ಣವೇ ಇದೇನು ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಪರವಸ್ತುವೇ ಈ ಪ ಈ ಜಗತ್ ಹಾಗೆ ನೋಡು ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಭೇದಗಳು ಮರೆಯಾಗ್ತವ ಭೇದ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರವೇ ಮರೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದೆಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅದು ಪರಮಶಾಂತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಛಾಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ಛಾಯೆಗಳು ಪರಮಹಂಸರು ಕೂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಇದ ಇದ ಅಂತೇನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶರೀರವೂ ಅಷ್ಟೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡೋದು ಆವಾಗ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾಗ್ತ ನೋಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನೇ ನೀನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಆತ ಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋದು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡು ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೇನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಪಾಲ ದೊಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಾಲ ಸಣ್ಣದು ಅದರೊಳಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ ನೀನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲೋ insignificant creature just an atom ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡು ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಗರ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಇಷ್ಟಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸೋದೇನದ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನದ ನಾನು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲದ ನೀವಂತೂ ಎಲ್ಲದ ಈ ಭಾವ ಹೋದ ಬಳಕೆ ಉಳಿಯೋದೇ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯನೇ ನೀನು ಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ತಿ ಅವಾಗ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅನುಭೂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಮನಿ ಮಾರು ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಸೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖುರ್ಚಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನನ್ನಂಥ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೂಮಾಲೆ ಒಂದು ಖುರ್ಚಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ತುಂಬಿಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಮಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗೀತು ಇಡೀ ಜೀವನ ನೂರು ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಅದರಿಂದ ಇದೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಡ ಏನು ಕೂಡಾಕ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಕ ನಿಲ್ಲದು ನೀವರೆ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಕ ನಾನು ಕೂಡುದ್ರಾಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮಜಾ ಅದ ಎಲ್ಲದ ಈಗ ಹೇಳೋದು ಕುಡ್ರೋದು ಹೇಳೋದು ಕೂಡ್ರೋದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಇದ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯ ಬದುಕ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಒಳಗೆ ತರೋದು ನಿರುಪಯೋಗ ಆದ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಯ್ಯೋದು ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ನೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದರೂ ತರೋದು ಒಯ್ಯೋದು ತರೋದು ಒಯ್ಯೋದು ಇಷ್ಟ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತರೋದು ಒಯ್ಯೋ ನಾವಿದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತದ ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಏನದ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಶವಂತ ಜಗತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಹೃದಯ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾಣಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ತೀರಾ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ ಆಗಬಾರದು ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ the world is too much with us ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಾತು ಹೇಳ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡೇವಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೋಡೋಕೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಟೇಬಲ್ಲ ಅದೇ ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿ ಅಷ್ಟೆ ಭಾಳ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮವ್ರದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಮುಗೀತು ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಿಚನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮುಗೀತು ಇದ ಜೀವನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನೋಡು ಮನುಷ್ಯನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿನ್ನ ವಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಗರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಂಡ್ರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಗರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೋತೇವೆ ಸಾಗರದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಸಾಗರದ ಅಲ್ಲೇನು ಸಾಗರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಇವನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಈ ಫೋಟೋ ಯಾರೇ ನೋಡಲಿ ನಾ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸೋಣೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನೋಡವನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ವಿನ ಸಾಗರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಇಲ್ಲೇನು ಸಾಗರ ಅದೇ ಅದರ ಕಂಡದನು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದ್ದು ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಸಾಗರ ದಡಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಸಾಗರದ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸ ಮಗ್ನಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ತನ್ನನ್ನು ಮರೆಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಮನೆ ನಂದಲ್ಲ ಇವು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೂ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಅನ್ನಬಾರದು ಒಳಗೆ ಆ ಬಳಿಕ ಒಳಗೇನು ಸಂಪತ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಷ್ಟೆ ನಂದು ಅಂದೆ ನಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ನಂದ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೈತಾರನೋ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಹೋಗಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಇರೋ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾಗ ನಂದತ್ ಹೇಳಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೆ ಯಾವ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಮಗನ ಕೈಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗೋದೆ ಅಳಿಯನ ಕೈಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗೋದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಹೋಗೋದೆ ಎದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೇನದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಳಿದ್ರೇನು ಯಾರು ಬಿಟ್ರೇನು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಅದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಗೆ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದು ಕಾಗೇನು ಕೆಂಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಹುಡುಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಿತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡ್ತು ಬಹಳ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾರಿ ಬಂದದ್ದ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಮಜಾ ಹೆಂಗದ ಮುಂದೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡದೆ ಏನು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಅದರ ವಾಸನೆ ನೋಡ್ತದೆ ಏನು ಆನಂದ ಎಲ್ಲ ಮರಿತು ಎಲ್ಲರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತು ಆನಂದವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತು ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ರ ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳೋದು ಕಾಗೆಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅವರು ಇದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರಿದ್ದೇ ಬಂತೆ ವಿನಃ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗೆ ನಮಗೆ ತಣ್ಣ ಕೂತು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೊರಟಿತ್ತು ಇದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣ ಕೂತಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಭಾಳ ಆಗ್ತದ ಅದು ಹಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಾಗ ಸಂತೋಷ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗುದಿಲ್ಲ ಕಥಿ ಆ ಕಾಗೇನು ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಗಿಡದ ಮಾಲೀಕೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದ ಅವ ಈ ಕಾಗೆ ನೋಡ್ದ ನಕ್ಕ ಎದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕುಂತಿ ನೋಡು ಅಂತ ನಕ್ಕ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಆವಾಗ ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತಿತ್ತು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತು ಆಪದ್ಗತಂ ಹಸಸಿ ಕೆಂ ದ್ರವಿಣಾಂಥ ಮೂಢ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರಾನ ಭವತಿ ಕಿಮಿಹ ಕಿಮಿ ಕಿಮತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಕಿಂ ತ್ವಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ ಘಟಾನ್ ಜಲಯಂತ್ರ ಚಕ್ರೆ ಭವಂತಿ ಭರಿತಾ ಭರಿತಾಶ್ಚ ರಿಕ್ತಾ ಆಪದ್ಗತಂ ಹಸಸಿ ಕಿಂ ದ್ರವಿಣಾಂಥ ಮೂಢ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥಿರ ನ ಭವತಿ ಇಹ ಕಿಮತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಮನುಷ್ಯನೇ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗತಿಯಲ್ಲ ನಗತಿಯಲ್ಲ ಎಂಥ ಮೂಢ ಇರಬೇಕು ನೀನು ಪದ್ಧಗತಂ ಹಸಸಿ ಕೆಂ ದ್ರವಿಣ ಅಂದ್ ಯಾಕೆ ನಗತಿ ಹೇಳು ನಿಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಅದೇ ಏನದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರ ನ ಭವತಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಂದು ಆದರೆ ನಿನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಕುಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಶಾಣೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದ ಹೇಳು ರಿಕ್ತಾಹ ಭವಂತಿ ಭರಿತಾ ಭರಿತಾಶ್ಚ ಜಲಯಂತ್ರ ಚಕ್ರೆ ಕೊಡಗಳು ಬುಟ್ಟಿಗಳಂತ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲ ಮೊದಲ ನೀರಿನ ಚಕ್ರ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಖಾಲಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೆಳ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅದು ಜಲಯಂತ್ರ ಚಕ್ರ ಅದರಾಗ ಅರ್ಧ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರ್ತಾವ ಅರ್ಧ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಾವ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರ್ತಾವ ಮೇಲೆ ಎದಕ್ಕೆ ಏನಂತದ ಅದು ಇದು ಕಾಗೆ ಅಂತದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅವು ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ಮಗ್ಲೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇವು ಹೇಳ್ತಾವಂತ ಕಾಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾವಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೋ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರೋ